кульових прав, є один нюанс дуже важливий, який повинні знати. Тут дуже кути безпеки, кути, за які ви можете, е, не маєте права підняти зброю, дуже обмежені. Бокові обмежені висотою коловлюваючих валів і е, передній теж висотою коловлюваючих валів. Тому, <clears throat> на відміну від дробі, де 90 від центру 90-90. Тому тут треба бути дуже акуратним при переміщеннях зі зброєю, щоб не качнути стволом вище рівня, коли ловлячи валу. От. Е, в цілому, да, в цілому мішені великі, але мішені мають три зони: альфа, Чарлі, Дельта, які оцінюються відповідно по кількості балів. Альфа найвища залікова зона, Чарлі нижча, Дельта нижча.